Urtarriaren hogeita marrean, aldaketa soziala eta buru jabetzaren bitartez, Euskal Herriaren markoan pertsonak erdigunean jarriko dituen sistema berri bat aldarrikatu genuen. Alternatiba bat, irudikatzearen aurrean, sistemak bere joera errepresiboa erakutsi zuen grebalarien gan. Hogeita margazte inguru identifikatuz, beste hainbat jipoituz eta amaika atxilotuz. Berriro ere, gazteei jarri gaituzte jo puntuan prekarizatu, esplotatu, sozializazioa kontrolatu eta bizitza duinerako baliabide ezak eskaini eta gero gure eskubideen defentsan, ateratzen garenean jipoitua txilotu eta ipaitzen gaituzte. Batzuk hiru eta la urteko kartzel zigorretara kondenatu nahi gaituzte. Akusazio partikularrak oraindik gehiago, kasu batzuetan sei urte eta beste batzuetan amabi urteko zigor espetxeak eskatuz. Momentuz, bos gazte hoi, epaiketa azteko hogeita zazpi euroko fiantza eskatzen digute. Osotara, eunda berrogeita mar mila euro. Honek dakar, kaudimen gabe deklaratu behar izatea, eta gure nominak enbargatzea. Epaiketen aurrean erantzun sozial bat emateko eta epaiketaren ondorio ekonomikoei erantzuna emateko, gaur grebalariekin bat plataforma aurkezten dugu. Zuen laguntza norbanako zein eragileena eskatzen dugu. Animatu antolatuko ditugun ekimenetara.